depresi pejuang mimpi lantang suaramu Di manakah dentingan nada gitarmu Telingaku sepi tak terdengar lagi Nyanyi batin melihat keadaanmu Setengah mati ditikam kejamnya derita Kenyataan are. ruang mimpi Ku prihatin melihat keadaanmu Setengah mati ditikam kejamnya derita Kenyataan